Nos gusta perdernos por carreteras de esas por las que no pasa nadie. Apagar el navegador. Improvisar. Da igual si a veces tenemos que dar la vuelta, o muchas vueltas, o si un atasco nos mantiene parados más de la cuenta. A eso hemos venido. Nos gusta la libertad de dormir en cualquier parte descubrir que hay muchas más estrellas de las que vemos normalmente, probar sabores gourmet, escuchar. Lo único que no nos gusta es saber que algún día todos estos lugares podrían desaparecer. BanWow es la primera plataforma colaborativa de turismo responsable y sostenible que busca dar visibilidad y dinamización a micropueblos a través del turismo itinerante. Los micropueblos ofrecen áreas de pernoctas seguras y experiencias auténticas a los viajeros, y los viajeros ofrecen a los micropueblos visibilidad, dinamización económica y, lo más importante, personas, Contribuyendo a esta campaña estarás ayudando a hacer realidad nuestro viaje más importante. Un viaje destinado a rescatar a 5.600 pueblos del olvido. ¿Te unes?